欢迎回到《九的电子产品超详细》。今天要来跟大家介绍的是我们高度定制化的热销产品 ——WiFi 大型显示看板，JTC Dash x 4 0 A Dash WiFi。 去复杂的布线工程，降低环境干扰，为企业节省大量的工程成本。与此同时，又能带来更高的灵活应用。产品的运作原理是由传感器将数据上传至云端网络伺服器，再由显示板从云端上面下载数据，最后显示于荧幕之上。因此，即便显示器与传感器相距在很遥远的距离之外。 只要互相连上云端之后，就能及时的显示当前的侦测数值。JTC dash 四十 A dash WiFi 提供三种标规尺寸，分别为单排、双排或三排的双色 LED 显示。产品可同时接收远端各点的数值，使用者可于一组显示器之中切换不同的感测器数值显示，或是在多组的显示器之中同步显示一组的感测数值。 产品还可搭配蜂鸣器、警示灯等做警报的提醒，更可透过如手机、电脑、浏览器等界面做远端的操作与设定，例如基本参数的设置、调整上下限警报、补正、颜色转换设定等等。另外，也可以灵活的配置各式不同的通道显示内容。 除此之外，就像前面提到的，高度灵活化刻制的显示设计是产品热销的最主要原因，能真正为使用者的需求达到量身打造的地步。以上就是我们对 J T C Dash 四十 A Dash WiFi 做的简单介绍。如果有其他相关的问题的话，欢迎留言给我们。想看更多类似产品资讯的话，也欢迎追踪我。